Ну что ж, друзья, война то, что раньше было фейками и хохмами, теперь реальность. Российские войска на территории Украины, гадюка российского олигархического режима решила таки всерьез добить жабу украинского олигархического режима. Изначально этот ролик планировался как разбор обращения российского президента к нации, которое вышло вот несколько дней тому назад. Но сейчас стало окончательно ясно, зачем необходима была эта речь для обоснования нынешней интервенции. Поэтому данное видео посвящено, во-первых, тому, как манипуляции, лицемерие, исторический подлог в речи гаранта Конституции стали обоснованием для разворачивания военной кампании на в Украине. Это, кстати, к вопросу о том, почему нужно знать историю, в том числе, чтобы не покупаться на уловки власть имущих. А во-вторых, во второй своей части это видео будет посвящено анализу происходящего этого на украинских территориях и тому, как к этому, в принципе, относиться. Что ж, поехали. Итак, предыстория. 21 февраля самый топовый блогер страны провел, пожалуй, самый дорогой онлайн-урок истории в мировой практике. Котировки акций российских компаний-гигантов на фоне этой речи демонстрировали падение аж процентов на 20, а рубль безбожно проседал. Примерно месяц до этого весь мир говорил о том, что вот-вот начнется война где-то в районе Украины. Правда, оценки разнились. Кто-то говорил, что Россия нападет на Украину и войска РФ действительно в одно время разместились у границы. Другие заявляли, что Украина нападет на ДНР и ЛНР, там началась массовая мобилизация мужского и эвакуация населения женского и детского. Третьи считали, что где-то на фоне этого всего НАТО нападет то ли на Россию, то ли на Донбасс. Пока что оказались правы как минимум первые. А между тем 21 февраля с утреца пораньше пошли данные о ликвидации российскими войсками ФСБ пятерых украинских диверсантов. Далее было проведено собрание Совета Безопасности, где огласилось решение признать самопровозглашенные республики. Местами, правда, все это напоминало то ли юмористическое шоу, то ли трэш-стрим. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Э, э, или, при, или, или признавать э, суверенитет их. Да, я... я поддержу, говорите, говорите, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании... Пред, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, а, так, да, да или нет. Говорю, да, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о э, признании их независимости или нет. Республики признали. Причем при прочтении соглашений России с ними у меня сразу что-то ёкнуло внутри. Потому что территории ЛНР и ДНР обозначались как границы Луганской и Донецкой областей, в то время как сами республики занимают лишь порядка трети от этих территорий. Сразу становилось становилось понятно, что эта история с заделом на продолжение. Вечером того же дня Владимир Владимирович обратился к нации с часовой лекцией о России, Украине, Донбассе, бомбах, заложенных Лениным под государственность и о многом другом. На следующий день Совет Федерации уже одобрил возможность использования российских войск во вновь признанных республиках. Казалось бы, этим можно и ограничиться, но нет, рано утром 24 числа со стороны России начались ракетные удары по военным объектам вооруженных сил Украины, российские войска начали массированное наступление, а Путин выступил с еще одним обращением к россиянам. На сей раз в духе «нас вынудили нанести превентивный удар». Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. К чему это все приведет, смотрите во второй части видео. Сейчас же поговорим об обосновании Путиным ввода войск. Как выражался советский историк Михаил Покровский, история — это политика, опрокинутая в прошлое. Владимир Путин отнюдь не историк, но решил обосновать претензии российского правящего класса к украинскому правящему классу, отталкиваясь именно от исторического экскурса. Говорить придется обстоятельно и подробно зашел гарант Конституции издалека, заявляя, что с древних времен и даже после воссоединения с Россией в 17 веке жители Украины называли себя русскими и православными. По большей части это похоже на правду, хотя стоит сказать вот что. Во-первых, в докапиталистическую эпоху крестьяне не мыслили себя в таких общенациональных категориях, как русские или украинцы. Превалировала региональная или религиозная самоидентификация, мол, мы ярославы православские или просто мы православные. А во-вторых, термин «Украина» фиксируется еще за несколько столетий до Переяславской Рады. А в 17 веке уже встречается самоидентификация украинцев как украинцев. Но возможно, что в те времена на украинских землях этот эндоэтноним был далеко не повсеместным. Так что, ладно, тезис Путина, пускай с массой оговорок, но можно принять. Но вот дальше начинается какая-то совсем удивительная интерпретация истории, потому что речь заходит о Ленине, большевиках, которые, конечно же, заложили бомбы и под Россию, и под Украину, а бедному гражданину Путину теперь приходится работать сапером. На этот раз, конечно, обошлось без офигительных историй про экспорт калош африканцам, но, в общем-то, было тоже бодренько. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией точнее большевистской, коммунистической России. Уже со старта идет довольно спорное утверждение. Да, действительно, можно сказать, что, во-первых, большевики признали официально Украину по итогам Брестского мира, а во-вторых, именно под их эгидой во время гражданской войны была оформлена советская Украина, которая, как полноправная республика, вошла в состав СССР в 1922 году. Однако каждый, кто мало-мальски знаком с историей Украины, скажет, что сформированная еще после февраля февральской революции Центральная Рада начала требовать от Временного правительства обособления. Более того, окончательное провозглашение Украинской Народной Республики в ноябре 1917 года произошло как раз под эгидой Центральной Рады, не признавшейся в Нарком законной властью. То есть изначально независимая Украина была провозглашена не большевиками, а в пику им. Кстати, занятно, что в территорию независимой Украины тогда вошли восточные области, включая Харьков, Харьковскую и нынешние Донецкие территории. Более того, согласно тексту третьего универсала, украинские власти рассматривали возможности включения в Украину и, например, частей Курской или Воронежской губерний. Насколько добровольно или недобровольно восточные территории оказались в составе Украины, мы еще скажем далее. Однако факт в том, что оказались они сразу и не по воле РСДРПБ. Так что да, в дальнейшем большевики и Ленин сыграли важнейшую роль в оформлении Украины, развитии ее культуры, формировании самосознания. Однако формальными создателями и провозглашателями независимости данного государства изначально были не они. Хотя советское правительство, в общем-то, нормально смотрело на перспективы появления украинской государственности. Подозреваю, что этот тезис Путина о том, что российское государство на самом деле смоделировало Украину, Украину, нужен был как такая подводочка с подтекстом, мол, мы вас породили, мы вас и убьем. Ну а дальше вступают в дело уже классические рассуждения Путина про то, что Ленин заложил бомбу под СССР, не согласившись на план Сталина по автономизации. Ленин выступил за конфедеративные принципы с возможностью выхода республик из состава СССР, и забавно, как Путин объясняет его мотивы. Вот первый. После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на все. И на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен и на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны. Я вот все думаю, Путин постоянно винит в нынешних бедах коммунистов, ну прям в духе какой-нибудь Екатерины Шульман. Только что-то он не винит их за создание ядерного щита, например, благодаря которому гражданин Путин теперь может козырять на международном уровне, в том числе и на фоне конфликта с Украиной. Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. Не винит Путин большевиков и за то, что поступил бесплатно в свое время в ЛГУ, выбился в люди. Но да ладно, вернемся к тому, что большевики действовали просто, чтобы удержаться у власти. Во-первых, тут сразу видно противоречие. Зачем было заключать с якобы находящейся при смерти Германии тяжелейший Брестский мир, который наверняка спровоцирует внутриполитический кризис, что, в общем-то, и произошло в итоге. И в ходе этого кризиса большевики и так имеют все шансы потерять власть. Увы, но как бы ни были туги дела у Германии, она умудрилась таки предпринять масштабное успешное наступление в начале 1918 года, в то время как Красная Армия только только-только создавалась и не могла ей в полной мере противостоять. Значительная часть большевиков сама не желала подписывать такой мир. Бухарин выступал за революционную войну, Троцкий в Бресте тянул время как мог, но пришлось, пришлось подписывать. Плюс Путин абсолютно не понимает контекст эпохи, усталость народа и армии от войны и нежелание воевать. Не понимает необходимость выполнения большевиками собственных лозунгов мира, выдвижение которых как раз по сути и привело привело их к власти. Я понимаю, Путин всегда на свою политическую программу клал большущий такой болт. Но не все так поступают. Во-вторых, господин Путин лихо сводит ленинские конституционные принципы просто к уступкам националистам. Тут опять же важен контекст. Российская империя ассоциировалась с национальным гнетом. Русификация национальных окраин, статусы народцев, православие как государственная религия и залог продвижения по государственной службе, черта оседлости для евреев, еврейские погромы, непредотвращаемые, а то и поддерживаемые жандармами и многое-многое другое. В результате у ужесточения национальной политики при Александре III и Николае II империя действительно окончательно превратилась в клубок, в том числе и национальных противоречий, провоцируя, между прочим, массовое вступление национальных меньшинств на путь революционной борьбы. Важным для советской власти, провозгласившей интернационализм, было показать, что принцип новой государственности — это равноправное взаимодействие народов. Никто никого не держит, никто никого не принуждает. Именно поэтому Конституция Конституция 1924 года вышла такой, какой она вышла. С точки зрения исторических судеб России и ее народов, ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. Нет, Владимир Владимирович, ленинские принципы на тот момент были едва ли не единственно возможными при создании нового государства на обломках Российской империи. В противном случае СССР попросту бы не возник. Более того скажу, что именно подобный подход в купе с той же политикой коренизации на национальных окраинах, как бы сейчас модно выразились, позитивной дискриминацией, позволили сгладить национальные конфликты и сформировать единое экономическое, политическое и культурное пространство, которые посыпались в годы мировой и гражданской войн. Кстати, если уж говорить об уступках окраинным националистам, то это гражданин Путин скорее про себя любимого вещает. Только у него свой подход. Он уже много лет тупо засыпает ту же Чечню деньгами в обмен на лояльность местных элит. Могу от себя только добавить, что соображения текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базовых принципов государственности. По сути, национальная политика Путина с подкупом национальных элит, с закрыванием глаза на делишки диаспор, с массовым завозом бесправных иммигрантов в угоду интересов российского капитала, с образованием вокруг России зон управляемого хаоса, это и есть не просто бомба, это целое минное поле замедленного действия под Россией. И я думаю, оно еще рванет, так что мало не покажется. Именно Путин в угоду сиюминутной конъюнктуре наращивает багаж на эмоциональных противоречий, которые пока что засыпаются баблом, но в критический момент оголятся. И тогда, поверьте, начнется страшное. Впрочем, о лицемерии Путина сегодня придется вспоминать не раз. Продолжая разговор о бомбе Ленина, тут у Путина возникают две нестыковки в суждениях. Во-первых, он сам справедливо заявляет, что важнейшие меры и решения по развалу СССР были предприняты в перестройку. Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии, каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения. Играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все, что они только пожелают на фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики. Но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита никто из власть придержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях. Так может быть, все-таки перестроечная политика, а не Ленин угробили государство? Или что, если бы в Конституции не было закреплено право выхода из состава СССР, то никто бы не вышел? Типа такие, очень хотим отсоединиться, но поскольку Ленин в Конституции этого не прописал, так же быть с вами останемся. В Конституции Украины не было права выхода, а Донецк, Луганск и Крым все равно уплыли. А во-вторых, э, напомните-ка мне, не подвыпивший ли дед, говоривший «берите суверенитета, сколько унесете», привел Путина к власти? Вот уж кого бы стоило покритиковать. Но нет, ему лучше мы поставим Ельцин-центр. Еще одним важным тезисом Путина является то, что советская власть якобы произвольно разбазаривала исконно русские земли в угоду неким окраинным националистам. Понятное дело, что подтекст тут таков. Ленин со товарищи шли на уступки окраинным националистам, а мы не будем. Мы сейчас, знаете ли, разберемся с их взорвавшимися потомками. Но что там в реальной этой истории происходило? За все республики сейчас пояснять не буду, поясню за Украину и Донбасс, коли речь о них. В царские времена четкого административного определения границ Украины не существовало. Поэтому действительно с формированием территории этого государства было не все так просто. Третий универсал, как мы уже видели, провозгласил частью Украины и нынешние территории Луганской, Донецкой, Харьковской областей. На этих территориях были и националистические силы, признавшие власть УНР и сформировавшие ее аппарат на местах. В то же время были и советы, многие из которых вхождение в состав состав Украины не признали. Далее началась ожесточенная борьба донбасских советов с Центральной Радой и белогвардейцами войска Донского. Важно в данном случае то, что в декабре 1917 года в Харькове происходит первый всеукраинский съезд Советов, на котором была провозглашена Советская Украина и на котором присутствовали также представители Советов Донбасса. И хотя они изначально не планировали входить в состав Украины, киевские большевики при поддержке петроградских представителей в обмен на автономию уговорили донбассских делегатов участвовать в создании советской Украины. Ибо понятно было, что Донбасс — это мощный экономический и социальный фундамент и плацдарм для новой республики. Так что да, все было неоднозначно, местами запутано, однако преподносить информацию в духе «А, да это типа там Ленин никого не спрашивал, отдал просто вообще не украинский Донбасс Украине» тоже в корне неверно с исторической точки зрения. Так что расхожие мемы, гласящие о том, что Харьковская, Запорожская и ряд других областей это подарочек Ленина Украине от 1922 года, конечно, в меру забавны, но не исторично. Хотя важную роль Ленина в формировании украинской государственности и распространении культуры отрицать было бы глупо. Поэтому да, пускай с оговорками, но вот с этими словами Путина согласиться в принципе можно. Украина имя имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Однако, чем дальше, тем больше речь Путина превращается в этакий эталон лицемерия. Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. А это он что, про путинскую Россию? А, про СССР сложно поспорить с тем, что выродившаяся верхушка КПСС спровоцировала своими действиями развал. Только Владимир Владимирович, не нужно останавливаться на полуслове. Ну, назовите уже тогда имя некогда члена ЦК Компартии, который сначала своими амбициями внес весомый вклад в развал страны, а затем привел вас к власти. Вспомните, как и вы вносили свою лепту в этот процесс, распродавая вместе с Собчаком еще до официальной приватизации общенародную собственность деятельность иностранным партнерам с Запада. Коль уж начали рубить правду матку, так э, рубите до конца. Далее Путин оставляет разговоры о страшных советских временах и переключается на постсоветскую историю. Тут, кстати говоря, в его словах много верной информации. О помощи бывшим союзным республикам со стороны России, о внешнем долге, о спорах из-за зарубежных активов СССР, о том, что украинские власти с самого начала возвели русофобию в ранг компонента государственной идеологии, только вот честно, я просто начал плакать, когда Путин стал порицать украинскую олигархию, которая, видите ли, против интересов украинского народа идет. Политические и государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины. Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Тут, как говорится, снова чья бы корова мычала. Можете просто посмотреть серию наших роликов про российских олигархов, которых, по словам Путина, конечно, нет, но они есть, и о том, как они воздействуют на страну, паразитируют на российском народе. Можете посмотреть наш выпуск про лоббизм, о том, как крупные российские компании продвигают свои интересы во власти. А потом пересмотрите эти тирады Путина. Клянусь, эффект будет что надо. Опять же, уже через двое с половиной суток стало окончательно понятно, почему именно так ставился вопрос. Ну, мол, вы олигархическая страна, а мы нет. Поэтому, если мы придем и свергнем вашу власть, то ничего плохого не будет. В какой-то момент э, я просто почти порвал лицо в невыносимой улыбке. Собственно, вот он этот момент. Сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Владимир Владимирович, вы серьезно? Ну, как хорошо, что в России такого нет. А, нет, то есть есть, только еще хуже. Вне России лежит несколько ее годовых ВВП. И вы это прекрасно знаете. Знаете и по-серьезному с этим не боретесь. Ну и дальше парад лицемерия продолжается в том же духе. А политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. О, то ли дело выборный процесс в России. Он же не является ширмой, ну, просто идеал демократии. Разница между Россией и Украиной в этом плане лишь в том, что в незалежной политика это поле битвы между различными олигархическими группами, а в России олигархия консолидирована, во многом благодаря господину Путину, поэтому держит все под коллективным колпаком. Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Путин порицает Украину за коррупцию. Офигенно. Замечательно, поразительно, гениально. Чтобы вы понимали, в международных рейтингах коррупции Россия и Украина обе две занимают совсем незавидные позиции во второй сотне. При этом Украина даже несколько выигрывает в этом плане. Она на 123 месте, а Россия на 139. Но, наверное, просто для Владимира Владимировича в России правильная, а на в Украине неправильная коррупция. Плюс к этому, по словам Путина, в на Украине оказывается нищает население, растут тарифы ЖКХ, а доставшаяся от СССР промышленность развалена. Невероятно. Ведь в России все, конечно же, иначе. Такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, электронная промышленность, суды и авиастроение или лежат на боку, или уничтожены вовсе. А ведь ими гордились когда-то не только Украина, но и весь Советский Союз. Да, зато российские микроэлектроника, машиностроение, прочее советское наследие при Путине вот просто расцвели. Я, конечно, понимаю, что Владимир Владимирович не жалует эти наши интернеты, но на всякий случай напоминаю, что украинцы могут залезть во враждебный Google и узреть и руины советских производств на территории России, и почекать данные по проседанию промышленности в России в целом. На Ютубе есть целые целые каналы, посвященные разрушенным производствам. Знаете, мне кажется, сам того не желая, подобным потоком лицемерного бреда Путин действительно продемонстрировал, насколько же похожа Россия и Украина. Если в этом заключался его постироничный план, то... Я просто похлопаю. <laughs> справедливо замечание Путина про сильное иностранное влияние на в Украине. В этом плане Россия действительно отличается, поскольку она благодаря нефти и газу выбилась таки в региональные империалисты. Вопрос лишь в том, что порицая западный контроль над Украиной, Путин желает установить свой контроль. И дальнейшие действия российской власти это наглядно подтвердили. Да, и в этом трагедия буферных государств, которые обитают в сфере влияния крупных крупных игроков. По факту настоящая независимость Украины – это те очень короткие моменты, когда русские уже ушли, а поляки, немцы или кто-то другой еще не пришли. Ну и дальше Яралаш продолжается в том же духе, где реальные претензии вроде продвижения НАТО на восток соседствуют с лицемерием типа порицания отсутствия свободы слова на в Украине и порицанием подавления политических оппонентов. Наращивание диктатуры олигархии в России и сокращение пространства свобод Владимир Владимирович скромно оставил в стороне. Вся эта тирада в итоге была нужна лишь для того, чтобы сообщить о признании ЛНР и ДНР. Подводя итоги речи Путина, скажу, что он действительно умеет эффектно говорить. Спичрайтеры у него явно умеют в риторику, но не особо сильны в историческом анализе. И, естественно, пытаются подогнать историю под нынешнюю политическую конъюнктуру. Да, в речи было много справедливых тезисов, однако лицемерие, двойные стандарты, стремление списать все на ужасы ушедшей советской эпохи полностью хоронят зерна здоровой критики. Поэтому и восприятие восприятие речи, что в российском, что в украинском обществе, породило кучу мемов, бомбежку и отнюдь неоднозначную реакцию. Впрочем, как я уже сказал, Путину лишь надо было как-то обосновать дальнейшую агрессию. Это, кстати, еще раз говорит нам о важности исторического знания в контексте политики. Историю нужно изучать уже хотя бы за тем, чтобы не попадаться на идеологический крючок правящего класса. Однако тут стоит сказать и о перспективах происходящего. 8 лет тянулась ситуация с непризнанными республиками. 8 лет российские госструктуры и бизнес подминали зоны управляемого хаоса в Донецкой и Луганской областях. Этому у нас был посвящен отдельный ролик, смотрите по ссылкам на экране и в описании. 8 лет полного прекращения огня на границе ЛДНР и Украины не было. Однако российские власти не спешили вводить войска, тем более на направлять ракетные удары аж под Киев. Почему же решились сейчас? Сострадание к русским, о котором гласил Путин, тут явно не определяющий фактор. Очевидно, что российский империализм почувствовал себя достаточно окрепшим для конфронтации с Западом. Более того, за последние 8 лет российские правящие круги, вероятно, поняли, что санкции — это, конечно, штука неприятная, но, в принципе, не смертельная. И если 8 лет назад некоторым казалось, что вот коллективный Запад экономически просто уничтожит Россию, то теперь в том числе и российская олигархия научилась выживать в неблагоприятных внешних условиях. В крайнем случае, ну, компенсируют потери за счет населения. Более того, как правильно, в общем-то, Путин заметил, Украина лишь повод для санкций. Их бы ввели все равно. Видимо, поэтому было принято решение о полномасштабной войне. Ну, типа, Хуже уже не будет. Просто ситуация решится быстрее. До войны с НАТО дело вряд ли дойдет. Ядерное оружие пока что еще никто не отменял, да и Украина не член НАТО. Хотя человеческий фактор никто еще не исключал. Путин заявил, что к такому развитию он готов, правда нас спросить что-то забыл. Вообще ситуация с происходящими сейчас военными действиями, как и речь Путина, которую мы разбирали, напрочь сражает лицемерием. Формально, как гласят официальные заявления, это военная операция по охране территории ЛДНР. Но реально это полномасштабное наступление на территорию Украины. Формально, как заявляют представители российских властей, это не война с Украиной. И в то же время Путин в свежем обращении непрозрачно дает понять, что его цель свержения свержения нынешнего украинского режима. Российская власть все настойчивее дает понять мировому сообществу, кто есть гегемон на постсоветском пространстве и чья это вотчина. Сначала введение миротворцев в Казахстан, которое, ну, в общем-то, не вызвало жесткой реакции. Теперь ситуация с Украиной. Киевский режим реакционный, олигархический, и сочувствовать ему нет никакого смысла. Однако и радоваться наращиванию империалистических амбиций российского олигархата невозможно. Война, которую он начал, несправедливая, а действия российских властей иначе как агрессией назвать нельзя. Черт возьми, они даже не удосужились инсценировать провокацию или наступление на российские войска со стороны Украины. Вот настолько они чувствуют свою безнаказанность. Что означают события последних дней и куда они ведут? Первое самое очевидное. Даже если путинский режим в силу заступничества Запада не сместит Зеленского с его братьей, признание ЛНР и ДНР это в любом случае препона для формального продвижения НАТО на восток. Как известно, государства, имеющие территориальные споры, не могут быть членами НАТО. И хотя североатлантические контингенты уже вовсю осваивают Украину, о чем, в общем-то, и говорил в своих речах Путин, ситуация с Донецком, Луганском и Крымом может стать просто просто патовый и растянутый на десятилетия. В этом смысле российская власть, конечно, выигрывает, хотя это и ведет к новым санкциям. Более того, российская бюрократия уже давно прибрала к рукам Донбасс. Все неблагонадежные элементы были вычищены. Донецкая и Луганская республики стали зонами отмывания денег, проведения серых бизнес-схем. Теперь в связи с признанием республик откроются наверняка новые пути для взаимодействия их с российским бизнесом. Будет налажено более более систематизированное использование дешевой рабочей силы с Донбасса в России, хотя оно, в принципе, и так использовалось. Во многих отношениях сейчас происходит узаконивание и систематизация того, что и так складывалось в юго-востоке Украины в последние 8 лет. Кстати, вполне возможно, что в ходе войны ЛНР и ДНР будут нарощены до обозначенных в документах размеров Луганской и Донецкой областей, что даст российской бюрократии и бизнесу дополнительные возможности, хотя с другой стороны и принесет дополнительную головную боль. Плюс, как вы понимаете, есть и перспективы роста популярности российской власти, новых всплесках ура-патриотизма в России, в условиях, когда кризис на дворе, почти 10 лет экономика практически не растет, когда борьба с пандемией провалена, хотя рискну предположить, что состояние крымской эйфории 2014 года не будет и близко. Все же российское общество вынесло свои уроки из той истории. Более того, очевиден агрессивный характер действий российских военнослужащих. Поэтому уже сходу российское наступление было воспринято обществом и даже медиаперсонами либо неоднозначно, либо в штыки. Их, конечно, уже по доброй традиции зачисляют в национал предателя но факт остается фактом. Тотальной поддержки войны в российском обществе нет. У нынешней войны будет и другое последствие, которое будет еще аукаться в исторической перспективе. Украинцы, которые и так напичканы негативом по отношению к России, нас отныне в принципе не простят. Это колоссальный клин, который война вбивает между двумя родственными народами. И даже если Путину удастся каким-то немыслимым образом сменить власть на в Украине, новая власть будет восприниматься не иначе, как оккупационная. И дружбы народов не прибавится. Напротив, радикальные националисты расширят свою социальную базу. Текущая война – это большой позор Позор, на который российское общество, к сожалению, не способно повлиять. О международных перспективах. ЕС уже заявил, что готовит более жесткие санкции. Да и некоторые из уже введенных отразятся на гражданах РФ и, вероятно, довольно заметно. США призвали Японию, Тайвань и Сингапур. Азиатские страны уже поддержали эти планы, которые приведут к тому, что Россия останется без важных технологий, необходимых для нефтегазового сектора, авиастроения, судостроения, военной промышленности. Но и жителям условного Воронежа тоже не повезло. Все это коснется и импорта автомобилей, смартфонов, ноутбуков и другой электроники. Нет, наверняка сейчас, конечно, прозвучат слова про импортозамещение, только вот замещать все это нечем. Внезапно это скажется и на таких современных технологических достижениях России, как, например, микропроцессоры Elbrus 8S. Дело в том, что у нас в стране нет необходимых технологий для их производства, поэтому их делают там на Тайване. Ну и главное, кто, как вы думаете, будет возмещать российским олигархам их потери от санкций? Разумеется, граждане РФ. Под бодрые заявления откормленных пропагандистов и депутатов о том, что нужно подзатянуть пояса и сплотиться, всем стоит ожидать не просто стремительного роста цен и тарифов на все подряд, но и, вероятно, новых налогов, акцизов, штрафов. Такая вот цена патриотизма, которая, впрочем, бьет не по патриотам в высоких кабинетах, а по трудящемуся большинству. Более того, нынешняя ситуация фактически отрезает Путину и его ближайшему окружению все пути к отступлению за рубеж. Это еще один аргумент в пользу того, что Путин будет сидеть до конца, иначе он просто рискует отныне отправиться под Гаагский трибунал, как организатор военной агрессии. И все, что сейчас происходит, это не внезапность, это логика глобальной империалистической игры. Это логика крупного бизнеса. ЛНР и ДНР окончательно превращаются в украинскую украинскую Южную Осетию. Я рискну предположить, что от нынешней интеграции с Россией в первую очередь выиграет российский бизнес. Возможно, кое-какие объедки с барского стола перепадут и населению. Похоже, мы входим в эпоху полномасштабных империалистических войн, подобную той, что была сто лет назад. С той лишь разницей, что сейчас стороны будут дербанить границы друг друга, но не вести войны до полного уничтожения из-за наличия ядерного оружия, как сдерживающего фактора. При однополярном мире отсутствие отсутствие сил у конкурентов США могло временно удерживать человечество от крупных войн между мировыми державами, хотя и не защищало от агрессии США против небольших стран. Сейчас же США уже не в состоянии сдерживать конкурентов. Ну а поскольку общество у нас классовое, воевать, страдать и погибать будут народные массы, а лидеры только стричь купоны. Они-то в безопасности при любом раскладе, что делает войну весьма привлекательным средством решения любых проблем для них. Но главное, что мы должны понимать, кроется в следующем. Можно сколько угодно орать о российской агрессии или американском коварстве или об украинском фашизме, но в итоге трудящиеся что России, что Украины, что США, что лежащего между Украиной и Россией Донбасса должны понимать, что им нечего делить между собой. И только в объединении и установлении братского союза республик без олигархии может быть выход из нынешней патовой ситуации. Что делать сейчас? распространять антивоенную агитацию, выражать несогласие с происходящим. Дабы избежать блокировки ролика и санкций ласкового российского правосудия, я не буду призывать вас выходить на митинги, которые сейчас наверняка покатятся по городам, уже фактически покатились. Но если таковые будут в вашем населенном пункте, я думаю, вы сами примете решение, участвовать ли в них. И да, старый лозунг «никакой войны, кроме классовой» снова становится крайне актуальным.